Alléluia. Seigneur Papa, nous te remercions pour la force que tu nous donnes pour persévérer jusqu'au bout. Que ton nom soit élevé, Seigneur. À toi toute la gloire. Yeshua. ce sont les violents qui s'empareront du royaume Les violents qui s'empareront du royaume Battons-nous pour sa venue. Battons-nous pour sa venue. Persévérons jusqu'au bout. Persévérons. qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents et, qui qui s'emparent du royaume. Oh, oh. Ce sont les violents et qui qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents et qui s'emparent du royaume. Oh, qui s'empareront du royaume. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume.